Ah, puto. ¿Qué, hiciste, ladrón? A ver. Qué mentira. Ay, le dejaste poder ahí, ¿ah? Porque todo, ¿no? Ah, ah, Eso. Siempre que ¡Ah! ¡Ah! usted. Claro. <laughs>